Siemanko, ja jestem Simba, witam w kolejnym vlogu. Jak już prawdopodobnie mogliście zobaczyć w tytule, to nagrywam dzisiaj Tail Challenge. I za chwilę wyjaśnię zasady i, i powiem o co mi z tym chodzi. Tak poza tym kupiłem sobie buty na hulajnogę, yy, tak jakiś miesiąc temu w sumie, można było zobaczyć na jakichś filmikach. Tak, yy, poprzednio jeździłem w butach do biegania z Decathlona a teraz mam Vansy, oczywiście Vansy Pro i bardzo dobrze mi się jeździ, więc no, to tyle z tej informacji. I co do tej Whip Challenge'u, to no będę robić jak najwięcej, dopóki nie zepsuję i dopóki się nie zmęczę i nie będę się odpychać ani schodzić z hulajnogi czyli jak będę się odpychać to tylko rękami, tak pompując na ziemi i będę nawracał na dwóch kłoterach. Już to testowałem, to raczej dużo prędkości nie daje, dlatego będę musiał rękami się dopychać mocno, ale nie będę schodzić z hulajnogi ani się odpychać nogą, bo to jest dla mnie takie w sumie tak jakby oszustwo. Dlatego takie sobie zrobiłem zasady i jedziemy. Ja mam dobrą wytrzymałość, więc Myślę, że zrobię dużo, ale spokojnie. Yy, chyba muzyka z NCS-a umili wam czas. Teraz już mogę robić. No dawaj. No dawaj! odsuńcie się, odsuńcie się, bo zaraz zasłonicie. Nie, jedź, jedź, jedź. Przesuń się, mordo, mordo, przesuń się. Zasłaniasz. ciebie, jak widzę, że... Przesuń się, przesuń się, przesuń się. No dawaj, dawaj, dawaj, Simba. Tyle ile da radę. Nie, bo to jest Mar, dobrze z nim idzie? A ty zgubnione światło. Stary, gdzie jest moja hulajnoga? Dobry pytanie. Ej, stary, dobry jest, on ma 130 już. No, no to ile ty, Michał, zrobisz? Nie wiem, zrobię ale jest taką... Na, na jego kanał? Nie, robiłem ogólnie taką do nagrywki, bo mnie Milo mało nie? No, on jest głupi, stary. A, a już kasztany lecą, już kasztany lecą. To już gituwa jest. Tak jak zawsze kasztany. Dużo. Nie wiem, nie liczę tak. Ja tylko go nagrywam. Już 7 minut tak jeździ. A już... Dobra. Nie wiem, no, no, około, około 160. Sypie, wiesz? Trzeba przesuwać bardzo dobrą. O, ale mu fajnie zasłonił. No, Simba, Simba. No, no kurde, zrobiłem ledwo co 20 już. Ale kas... pierdziele. Simba, niech ci się już skończy moc. Ej no, <laughs> co jest z nim nie tak? Czemu on się nie... Nie wiem, czemu on się nie myli albo coś z tyłu. Tak, tysiąc. Ale nie, już Simba już widzę, że jest wykończony. No widać to. Ta, tysiąc złotych. Hopie, Dobra, było widać? To przesunąć się! Dobra, gituwa. Dawaj, dawaj! Simba! Powiedz. Nie wiem, nie Jak on się nazywa? Zapiszę pod każdym odcinkiem. Nie wiem, dużo stary. On jest jakiś ponad... No, coś będzie w tym stylu. Jak on 400 zrobi, to jest głupi. Nie, nie da się tyle zrobić. Chyba, że się ma kondycję ze stali. No. On nie ma kondycji ze stali, bo już się męczy. Plecy go byłam. Nie. A on się jeszcze nie robił. Jakby się wywalił, to byś miał zwolony telefon. No dobra, no. Ogrodnik jeździ tyle samo, a... Nie, on, on... Simba jeździ dwa lata. Co? Simba jeździ dwa lata. lata. Nie, dwa. Trzy. Ale ogro jeździ dłużej. Trzy przecież ten. No dobra, no to chyba tak. Ej, przesuń się. Ogro a ja ogro miał? Ogro jeszcze nie nagrywał. Ale mi chodzi o to, że łyku. To rób jeszcze. Ile tego już ma? Prze możesz, ro możesz robić jeszcze przez dwie minuty. Czemu przez dwie minuty? Nie, do 15 minut. Będziesz Ty masz niezłą kondycję, Simba, ci powiem. Stary, jeszcze dwie minuty. Ile tak leci? Gromnik zrobi więcej. No wiadomo, że... Młody, przesuń się. Ej, przesuń się, przesuń się. Bo już wiesz na to. No tak mniej więcej, Mniej więcej. bo było 200, nie? Ja no, bo montażu się wszystko zobaczy ile będzie. A okaże się, że będzie 203. Okaże się, że będzie chłopie 1000 mi męską decyzję. Ile ma siły? Dużo. Ej, bo mi już na... Tobie nie dam. Nie, Stary, on już ma chyba z 300. Nagrywam. Zaraz, za 30 sekund Simba. Czemu? Pie do 15 minut. A, skończ to. A, noga była nic! Kurwa, ile można? Minut. Ile on już ma? Czekaj, przesuń się, przesuń się. Nie. Ej, stary, tu będzie z 300. Więcej. Już jest więcej. Kimba. Dobra, ze dwie rundy. No. I ostatnio robiłaś się zatrzymał. Dobra. Z grono skuterkidów, ja tego nawet nie widziałem. Bo ja tu cały czas stoję i patrzę się w aparat. E, no. Zobacz, ja też nie mogę zrobić kordy tutaj i zrobię takie coś. Ale nie przejeżdżaj, stary. na YouTube. że nie umiem Dobra. Koniec! Ile? Teraz to w domu, nie? Przy montażu. Bez sensu, a przynajmniej nie będę musiał ucinać. Chyba, że przyspieszę momenty, jak tylko nawracam tak minimalnie. Eee. Oj, Dobra, to długo robiłem. Nie, już nic nie będzie pewnie w tym vlogu, więc yy, no tyle. <laughs> Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zrobiłem dużo. Jestem zadowolony. Mogłem zrobić więcej, ale nie chce mi się. No. To prawda. Narka.